par les esclaves guadeloupéens qui est tiré des rythmes du goka. En fait, c'est le cinquième ou quatrième rythme du goka. Donc en ce moment, je crée un univers pour donner à manger au tiers-monde c'est-à-dire que ces pauvres gens qui n'ont rien à manger, je propose avec ma musique de leur donner quelque chose. Donc s'il n'y a rien dans les assiettes, au moins on mettra de la musique. Un exemple, avec euh, associé comme, comme euh, si vous voulez, une espèce de son de fond, Une espèce de fond qu'on entend, le fondamental c'est le coq vous entendez de temps en temps, vous allez entendre d'ailleurs les cigales. Et on est en train de mettre au point aussi, donner à voir au monde. bien compris qu'avec l'univers de Georges Clemenceau, qui va être le futur député européen, je pense que quand, dans dix ans, se prolonger dans dix ans, je serai bientôt, euh, peut-être pas président de la République, mais qui sait, savoir, on évolue. Et donc cette, euh, ce morceau que je suis en train de préparer, c'est pour euh, l'anniversaire de Catherine Lafitte, le 7 septembre. Nous allons faire un grand concert de dans le monde. dont je répète aujourd'hui, bon, euh, voilà, je suis en train de mettre mon, mon histoire en place. Je le dédie aussi à un ami qui s'appelle Joe, Joe Guitar. je fais exprès, c'est pour je fais, mais je l'ai un peu travaillé dans ma tête. Et euh, voilà, on le joue d'abord, si vous voulez, pour le bien le comprendre, on le joue comme ça, avec les mains.